Hã? Tem a Herone. Tem a Herone. Tudo bem. Para s t e p o m a n o Hoje é dia 13 de, de agosto de 2011. A gente está preparando material para filmar. São material para microfone. E gravar algumas músicas e entrevistar pessoas. Deus. Ha, posso ser tudo assim. que como se Havia rebatemos que muito de uma eh, mulherada de uma eh, mulherada durante eh, da tamanhani haniha menizeda menizé tava vendo que tamanhani era né? Devina ipsidati rawahu também taktonati kamuza. Tamawa vihawenga madeira uma wena tromuria a. Mui morobzi te tumoipsi ra. Tama mogore mamre ne ati chamu tiri. Inta alu yire a ne alu yire. tava ati ra c i m o we ana mun ju on wa chi apo chi ga yom ni wa i mo ma chi da da chi chi wa chi mo we wa an i be te me ni we ra wa wa tu an ne na wa ho ya e ra e ga na yo ho wa ste ande wa hi ba te wa ha bi ha bi se te ra pa ta ha bi on to asmro wa re ra pa ta na ne 私はマンヘナを知らないと。はそのやもう、やもういいのけど、やりながらのままにさて、はい、はい。Era né, saudação e tabidi, meiaza, né? anesso amoroso. Dude. 지나가 봐, 지나가 봐. 예, 예. 아, Mas eu escrevi, rapaz, na hora de dar, olha. Tá rindo aí, tá rindo aí. Ah,